ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਜੋੜਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰ ਸੇਲ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ WhatsApp ਦਾ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ رابطہ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜੋੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ رابطہ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ لازم لائک شیئر بھی ویڈیو کرو دوستان